በኮሮና ምርምር ሳደርግ ያገኘሁት ምንድነው ራሱ በቃሉ ላይ ነው። በቃሉ ምንድነው ኮሮና ተብሎ ማጣራት እንደሌለባት ነው። ምንድነው ምክንያቱ ኮሮና ካልኮ ኮሮና ካልኮ ጠራው ማለት ነው ወደ ራሲ። ስለዚህ መጥራት የለብም ኮሮና ብሌ መጥራት የለብም ማለት አለብኝ ምንድነው ኮቪድ ሂዲ ኮቪድ ኮቪድ ሂዲ ካልኮ ኮቪ ሂዲን ያልከው አባረርኮ ማለት ነው ተራዚ ላይ እና ምርምሩ በጣም ብዙ ጊዜ የፈጀና የተገኛ ስለሆነ ሁለተኛ ስትጠራ ኮሮ ና ብሌ እንዳጠራ ሲሙ ማንም ሰው እንዳይጠራ ይህን ሲሙን ከጠራችሁ አደገኛ ነው። መጥራት ያለባችሁ ኮቪ ሂዲ ብሌ ኮቪ ሂድ ብሌ ማባረር ነው። name corona surname virus nickname covid age 19 mother China current boyfriend USA ex Italy Iran Spain crush በየደረስንበት በእያንዳንዱ በር እጅን በመታጠብ እንተባበር። በደንብ ከታጠብን እጅን በሳሙና ሀገራችን ምድር ይጠፋል ኮሮና። ነሽ ወገን ሰማይ በጥሞና መፍትሄ ቀላል ነው ደግሞ ለኮረና ባሉባልታ ወሬ ብዙ አትደናገር ሙያ ነው የሚገኝ ቁም ነገር ኮሮና ኮሮና ኮሮና ኮሮና ተዘጋጅቶልሻል ዋና ሳሙና ህፃናት ወጣቶች ማን አባባ ኮሮና እድሜ አይመርጥም ሁሉም ቤት ሲገባ ወገንና አስተውል ተዋን ዘናጋ ካልተጠነቀቅን ያስከፍላል ዋጋ ይልሻል ዋና ሳሙና ኮሮና ኮሮና ኮሮና ኮሮና ተዘጋጅቶልሻል ዋና ሳሙና